Voilà, la base vient d'être bombardée, on s'en va. J'ai des copains qui sont morts, donc on se recule, on se barre. La base a été détruite. que je reprenne deux minutes là. Voilà. La base a été détruite. Et il y a eu un bombardement là-bas aussi. À l'instant. Voilà. Les gens qui disent que c'est pas vrai. Ah, attends, on est rentré par où là